Vederla è un dipinto. Sentirla è una musica. Conoscerla, un'intemperanza innocente, come giugno. Non conoscerla, una tristezza. Averla come amica, un calore vicino, come se il sole ti brillasse nella mano.